很多人说呀，古典，我也知道个人品牌很重要，但是我还是觉得呀，我没空经营这个品牌。你看，平时工作就挺忙吧，因为有时间呢想拿来学习，总觉得没有时间搞自我营销。我还不如等着有积累了以后再系统的输出，不然这样总是半瓶水晃荡。你觉得对吗？这个问题啊很有代表性，很多人会把个人品牌这个事儿想得太重了。其实恰恰相反了，个人品牌的积累起步越轻越好。 应该利用好本来就要做的工作、学习、交流的机会，顺便做一做品牌的原始积累，千万不要单独抽时间出来搞什么大的品牌动作。互联网公司经常说叫“产品即营销，营销即产品”，其实个人也一样，你完全可以不动声色的成为自己行走的广告牌。我们回顾一下品牌公式啊，品牌等于价值乘以人数乘以频次。 价值呢讲的足够多了，人数嘛自然是越多越好，但是很多人忽略了频次的重要性。我们来举一个真实的案例，有些淘宝店刚起步的时候啊，广告费用不多，只有十万块，但是他的竞争对手呢，却有将近三千万的预算。这场仗该怎么打？他想到了频次的这个武器。当时的广告收益率呢，大概是百分之三，就投入十万块钱呢，大概能赚回十万零三千块钱来。 但当时淘宝的资金周转率比较高，一年大概能周转两百多次。也就是说呀，如果你把十万块投进去，赚到的钱马上再往里面投，一年能有两百多次。你有没有算过一点零三的两百次方就是三百六十九倍？所以一年下来两百多次周转下来，实际的广告费用啊是三千六百九十万元。 如果他的对手没有在一年之内反应过来，那么十万块钱是可以 PK 掉三千万元的广告投入的竞争对手的。这个案例啊，充分说明白了频次有多重要。如果你的每一次自我营销都能带来哪怕百分之五的人的转介率，那么很快你也会拥有一个巨大的个人品牌。所以，对于没有太多时间的普通人来说，千万不要憋大招，高品质的小惊喜是最重要的。 低成本品牌推广方式，下面介绍三种每个人都可以使用的个人品牌推广的方式和渠道。第一种就是自我介绍，很多人都有通过介绍加好友群里面自我介绍的机会。这个时候啊，你可以简单打招呼说：“哎，很高兴认识你，未来多指教。”也可以利用这个机会正式的展开自我介绍。比如说哈，拿咱们专栏的主编小七举个例子，他可以这么说。 那你好，我是小七，是得到 APP 超级个体专栏的主编，目前服务于五万多名关注于成长的优质客户。我很感兴趣知识类产品的运营，特别是职业发展和个人成长这个领域。另外呢，我最近也在集中练习文案写作。如果你对这方面有所了解的话，或者有相关的书籍、课程、产品、导师等推荐，很希望跟你多交流。我也会把自己的思考啊定期整理输出，通过朋友圈就可以看到。未来呢，多多指教咯。 怎么样？是不是印象还蛮深刻的？总结一下：第一，个人标签；第二，擅长什么，关注什么，能帮到你什么；第三，自己希望获得什么样的资源和支持；最后面，有什么样的产品渠道可以进一步的了解自己，强化你的品牌。很多做得更好的人，甚至会每隔三到六个月就更新一次自己的介绍，再群发一下，重新激活关系。 怎么样，是不是比你朋友圈那些没事就群发个亲粉消息的人聪明多了？第二，你可能没有注意到哈，每一次的职场的发言总结发言，也是一个插播广告的好机会。比如说啦，你的标签如果是敏捷式项目管理，而你刚刚参加了一个产品策划会，结束以后，你就可以不动声色的插播一段广告。今天很有收获，在策划方面跟大家学到很多东西。 我的强项呢，更多在敏捷式的项目管理。如果未来在推动进度或者是梳理流程方面需要我参与的话，我非常愿意支持大家。谢谢。当然，你看这是比较正式的场合，没那么正式的话呢，就一定要先自黑再做推广。哎，我建议过一个实习生小朋友，这方面实在是非常的强。他会说：“呃，我经验不是很多，但是执行力比较强。”“哎，我今天创意不是很多，但是我执行力比较强。”“哎，我数学不是很好，但是我执行力比较强。”这有什么关系呢？ 总听他念叨自己执行力很强，当然他的确还比较强啊。当你想到什么难搞的事儿的时候，你就会想到他。由此呢，他也有了很多的机会。所以频次很重要，要把一个概念刷的深入人心，频次极其的重要。二零一六年卖的最好的 vivo 手机，就是在三四线城市打出来的。 为什么手机在三四线城市卖得很好？就是因为同样的广告预算，比如说一百万，在可能在中关村只够买两个牌子的，但是在一个中小型城市，很有可能可以把它的市中心最大的一个广告牌买下来，在一条街道上面反复的刷，反复的刷，短期之内就形成了一个高频的爆点，这样子反而就很容易做营销，因为消费者第一次不买的多见几次就买了，所以营销界会说要就不讲。 讲就讲透，其实个人品牌也是这样子的。什么时候个人品牌就深入人心了？就是在你都觉得讲烦了的时候，它就刚刚开始深入人心了。第三种更高价值也更高品质的方法，就是持续的提供一个可供外界体验的产品。这一点呢，对于专业人士极其有效，因为很多专业人士的能力都被封装在组织里边，别人根本就看不着你，就像是那个电脑里边的 CPU 一样。 人的英特尔有一个标签叫 Intel Inside，你有没有一个标签叫做 I Inside 呢？所以写文章、出书自然是高手的手段，但其实还有很多很低成本的方式。第一种，放大碎片化价值。你看，你本来就要学习，有没有想过在微博或者是朋友圈，用今天学到了什么的标签去碎片化更新一下呢？三言两语就把你的新收获分享出来，慢慢的，你就会成为这个领域的知识代理人。 如果你是个运营人，是不是可以学习一下隔壁李翔老师的做法，每周整理一份某某某运营内参的方式，把一周习得的薪资以清单的形式沉淀出来，让更多人可以使用呢？另外一种方式呢，就是提供一些特别便宜的知识服务。比如说，如果你是一个产品经理吧，前期你就可以以很低的价格，比如说九十九块或者一杯咖啡的钱，哎，甚至破冰价值要一块钱，在一些平台或者职业下朋友圈为外界提供一些产品优化的方案。 慢慢的通过这些链接呢，参与到更多的产品设计里边去，这些产品未来都会成为你履历的一部分，也是你的个人品牌背书。最后面回顾一下个人品牌的公式：价值乘以人数乘以频次。如果短期之内不能够帮自己扩大人数，那么就让自己提高频次，把你的能力封装成很轻的产品，高频次的刷出去。